Ku lihat air yang terbang Mengembang di langit Hancur, hancur Hancur semuanya Di atas tower dirt ini Kulihat semuanya dikelilingi